semana. I just wanna see you pa' matar la gana. Ya sabes que te toca entrar por la ventana, que a ti te encanta. me, me quiere ya. Pero gimme, gimme, gimme just another ya. de semana. Mmm, -mm, que a ti te encanta, que a ti te encanta.